लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला अब नगरौँ अबेला लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउने पर्ने लहलाए बाली पो कृषक हाँस किसान हाँसे पो विश्व बाँच्छ कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला अब नगरौँ अबेला बैङ्क किसानसँग किसान बैङ्कसँग कार्यक्रम कृषि कर्जा मेला विशेषमा स्वागत छ पाँचौँ सलौम कृषि यान्त्रिकरण मेला अब तुरुन्तै केही दिनमै हुँदैछ र त्यसभित्र यसपालि पहिलोपटक कृषि कर्जा मेला पनि हुँदैछ यस सन्दर्भमा आज हामी कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ र छलफल गरौँ यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद बर्दीजी अब ठ्याक्कै हजुरले यो कृषि कर्जा मेला एउटा कन्सेप्ट नयाँ ल्याएर सुरु गर्नु होइन भनिन्छ यो एकदमै पहिलोपटक अरे अलिकति यसको बारेमा थोरै भनिदिनु यो चाहिँ हाम्रो अब हामी कृषि विकास ब्याङ्क ब्याङ्कर एसोसिएसन लगायत अरू ब्याङ्कका पनि यसमा वित्तीय संस्था पनि सहभागी हुनुहुन्छ यसमा अब लिड ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ उद्यमशील यो यो क्षेत्रमा काम गर्ने क्रियाशील चाहिँ वर्गहरू पनि यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ जोइन्ट अर्गनाइजेसन गरेर लगेको परिप्रेक्ष्य हो यो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तविक अहिले नेपालमा कृषिमा अहिले भएको प्रगतिको कुराहरू अनि यसको ग्यापहरू र नीतिगत अवस्थामा के ग्याप छ एक्सेसमा हामी कस्तो अवस्थामा छौँ र अब हामी कस्तो कस्तो परिवर्तनमा हामीले काम चाहिँ आउने चुनौती र अवसरलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने यसमा चाहिँ त्यहाँ नीतिगत रूपमा कसरी सम्बोधन गरेर लैजाने भावी रणनीतिलाई अहिले कसरी मद्दत पुर्याउने अहिलेको अवस्थामा र भविष्यमा पर्ने सबै कुराहरूलाई अहिले समेटेर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर विद्वता होइन अब उद्यम व्यक्तित्वहरू यसमा यो क्षेत्रमा यान्त्रिकरणमा लागेको टेक्नोलोजीमा लागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन यी सबै सेक्टरलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा कमसेकम एउटा छलफल बहस र एउटा किसिमको चाहिँ नलेज सेयरिङको यो एउटा अवसरको सृजना हो यसमा चाहिँ हामी चाहिँ ब्याङ्कर्स सङ्घको नाताले पनि यसमा सहभागिता छ अनि लिड ब्याङ्कको नाताले हामी पनि सहभागी छौँ अन्य ब्याङ्क पनि यसमा सहभागी छ भनेपछि बेसिकली यो पोलिसी डायलग टाइपको रहेछ अहिलेको हाम्रो जस्तो कृषिमा हामीले प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र पनि हो होइन जिडिपीको नि को मेजर सेक्टर चाहिँ एग्रिकल्चर हो पपुलेसन पनि यसको चाहिँ यसैमा आधारित जनसङ्ख्या छ अब यसलाई चाहिँ अब हामी यत्रो त्यही पनि इम्पोर्ट गरिरहेछौँ खाद्यान्न आयात गरिरहेछौँ उत्पादनमा क्वान्टिटी र क्वालिटी दुइटै कुराको आवश्यकता छ बजारलाई हामीले कसरी आवश्यकतालाई मिट गर्ने र इम्पोर्टलाई कसरी सब्सिडाइज गर्ने भन्ने कुरामा अहिले भएको व्यवस्थामा पनि अझ केही हामी अलि अलि परिवर्तन सोच र काम गर्ने पद्धतिमा डायलगहरू गरौँ नीतिले कहीँ सपोर्ट गरेका छैन कि प्रोग्राम एकातिर छ पोलिसी एकातिर छ कि वा हामी काम गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन एजेन्सीले कुन ढाँचाबाट काम गरिरहेछौँ यसमा हामी अलिकति त्यो पनि एउटा चाहिँ चाहिँ न नलेज पनि ट्रान्सफर गर्ने छलफल पनि गर्ने र वे फरवर्ड भन्छ आगामी दिनमा हामी कसरी जाँदा ठिक हुन्छ खास गरी ब्याङ्किङ सेक्टरका साथीहरू पोलिसीमा बसेका साथीहरू यसमा केन्द्रीय ब्याङ्कका राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि यसमा सहभागी छ कृषि मन्त्रालय पनि यसमा सहभागी छ अनि विभिन्न चाहिँ अनुभवी व्यक्तिहरू पनि यसमा सहभागी हुनुहुन्छ हामी लिड ब्याङ्कको नाताले पनि सहभागी छौँ सामान्य रूपमा यसो यता छेउछाउका देशहरूमा कुरा गर्दा नेपालमा कृषि विकास ब्याङ्क सबभन्दा वा भन्छन् कि उनीहरू कृषिको विकासको लागि ब्याङ्क छ नेपालमा सरकारले खोलेको भनेर यसको यसको यसको थियो हिजो हामी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा जुन बेला यो दुई हजार चौबिस सालमा स्थापना भयो भूमि सुधार बचत संस्थान सहकारी ब्याङ्कको हुँदै त्यसले चाहिँ एउटा पूर्णता चाहिँ एउटा सेक्टरल मात्रै भयो यसले चाहिँ आम देशभरिमा सबै जनतामा पुर्याउनुपर्छ भनेर एउटा सोचको साथ त्यो चाहिँ त्यो बेला विशेष एनले यसलाई सरकारबाट नै सरकारबाट कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्नलाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा अलिकति पहुँच पुर्याउनुपर्छ सबै ठाउँ पुग्नुपर्छ भनेर त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ सरकारबाट नै संरक्षित भएर यो बैङ्क चलाइएको थियो विशेष कानुनले हामी त्यो बेला चाहिँ अब त्यसको एउटा एक किसिमको भनौँ न चाहिँ इकोनोमीको जस्तो हिजोको दिनमा कृषि विकास ब्याङ्कले सुरुदेखि नै प्राविधिक सेवा पनि पुर्याउनलाई मद्दत गर्यो होइन अनि त्यसो वित्तीय साधनहरू पुर्याउनु पऱ्यो सरकारको बजेटको अधिकांश हिस्सा चाहिँ कृषि ब्याङ्क थ्रु नै सिँचाइमा भयो गोबर ग्यास भयो खाद्यान्नको फलफुलमा भयो माछामा भयो होइन वन भयो यी विभिन्न सेक्टरमा हामीले ऊर्जामा भयो सो त्यो बेला माइक्रो हाइड्रोमा पनि गर्ने कृषि विकासमा त्यो बेला हाम्रो संरचना पनि के थियो भने विकासलाई नै सप सपोर्ट गर्ने भनेर हाम्रो इकाइ नै थियो होइन यान्त्रिकरण सम्बन्धीको इकाइ थियो सिँचाइको युनिट युनिट थियो गोबर ग्यासको युनिट थियो होइन कोल्ड स्टोरेजको लागि छुट्टै थियो होइन फलफुल तरकारीका छुट्टै एक्सपोर्टहरू थियो हामी त्यो संरचनाबाट ब्याङ्कले चलाएको थियौँ र नेपाल सरकारको त्यो बेला तत्कालीन सिपालको सरकारको कार्यक्रमको बजेटमा कृषि ब्याङ्क मार्फत गर्ने भनेपछि स्रोतहरू सबै नेपाल सरकारबाट तत्कालीन सरकारबाट ब्याङ्कमा आउँथ्यो अनि प्रा विदेशको पैसाहरू पनि सरकारको मार्फत यहीँ आउँथ्यो प्राविधिक नलेज पनि हामी चाहिँ बाहिरको एक्सपर्टहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी एउटा स्रोतसँग कार्यक्रमसँग यो यसले एउटा राम्रो रूप लिएर गएको थियो पछिल्लो चरणमा हामी गरिब निवारण गयौँ गरिब निवारण सँगसँगै हामी के भयो भने साना किसान भनेर चार सय प्लस साना किसानहरूलाई हामी गाउँ गाउँमा सामाजिक शिक्षा समूहमा काम गर्ने अनि उत्पादनमा काम गर्ने बचत परिचालन गर्ने शिक्षाका कुराहरू त्यही किसिमको त्यो पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ र त्यही साना किसानलाई हामी सहकारीमा रूपान्तरण गरेर उहाँलाई हस्तान्तरण गर्यौँ त्यो पनि एउटा सफल हो नि त कार्यक्रम के सधैँ एउटै कार्यक्रमलाई लिनुभन्दा पनि ट्रान्सफर्मेसन भने साना किसानलाई ठुलो बनायौँ वा साना किसानलाई हामीले सहकारीमा हस्तान्तरण अहिले त्यो सहकारी लोक साना किसान सहकारी वित्त संस्था छ त्यो वित्त संस्थाले अहिले त्यो उहाँहरूलाई भएको छ अहिले चार सयबाट उहाँहरू हजारको हारानीमा पुग्नुभएको छ रेप्लिकेट पुरानो जो अर्कोतिर हामीले पछिल्लो चरणमा अब हामी स्रोतमा पर निर्भरता भयो ब्याङ्क किनभने सरकारले वा विदेशी संस्थाले दिएपछि त्यो स्रोत परिचालन भयो आफ्नो स्रोत भएन भने हामी फेरि ब्याङ्किङ सेक्टरमा स्रोत आफै सृजना गर्नुपर्छ र सहरको पैसालाई कलेक्सन गरेर गाउँमा ल्याउनुपर्छ भने त्यो पनि एउटा अभियान गऱ्यौँ पछिल्लो त्यसपछिको पछिल्लो चरणमा राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै एउटा हामी चाहिँ तिनटै सरकारी ब्याङ्कमा फेरि हामी अलिकति समस्याग्रस्त ब्याङ्कको रूपमा भयौँ पुनः त्यसपछि सरकारले फेरि यसलाई रिस्ट्रक्चरको अवधारणा लियो र त्यो हामी रिस्ट्रक्चर भएर यसलाई आफै एउटा आफ्नै कम्पिटिसनमा जानुपर्छ स्रोत आफै खोज आफै काम गर भन्ने एउटा अवधारणाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेर सरकारको एकाउन्न पर्सेन्ट र पब्लिकबाट सर्वसाधारणबाट चाहिँ पचास पर्सेन्टको मोडालिटीमा यो ब्याङ्कहरू अब हामीले के गर्छ हामी जुन स्रोत पाउँछौँ त्यही स्रोतभित्र हामी सेक्टरल डेभलपमेन्टमा हामी काम गर्ने भयो स्रोतसँग सीमितताको कारणले गर्दा पनि हामी त्यो हिजोकै स्पिडमा काम गर्न सकेनौँ पोर्टफोलियोमा पनि रिक्स हुन्छ ब्याङ्कहरूमा सेक्टरमा र पछि यो सबै गर्दाखेरिमा फेरि के भयो भने अनरसिप त कृषिकै छ यसको अनि यो अनरसिपलाई फेरि हामीले हामी फेरि के सोच परिवर्तन गऱ्यौँ भने अब यसलाई फेरि हामीले चाहिँ अरू ब्याङ्कले गर्न सक्दैन किनभने हाम्रो हाम्रोमा क्षमता छ जनशक्ति छ पूर्वाधार अलिअलि भएको अनुभव पनि छ त्यहाँले यो सेक्टरलाई अब हामीले फेरि अरू ब्याङ्कले नसकेका कुराहरूलाई हामीले उहाँहरूको स्रोतलाई एउटा बास्केटमा ल्याउने र हामीले यो स्रोत स्रोत नभइकन कार्यक्रम हुँदैन अनि जनताको अहिलेको भनौँ न अहिले एघार पर्सेन्टको बाह्र पर्सेन्टको निक्षेप ल्याएर कृषिमा कतिमा लगानी गर्ने यो सबै हाम्रो यो यही समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ कृषि विकास ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै जनताले फेरि चौध पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्टमा कृषि कर्जा लिनु त होइन हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने एकल बिन्दुभित्र बसेर सहि सजिलोसँग कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा चुनौती पनि त्यतिकै छ नि रेडिमेड ट्रेडिङ बिजनेस होइन जोखिम सँगसँगै आउँछ होइन बजार जोखिम छ उत्पादन जोखिम छ क्वालिटीको जोखिम छ होइन अब त्यो सबै कुरा हामीले हेर्दाखेरिमा हामी सबै यो सब कुराको अनुभवले हामीलाई के देखाउँछ भने यसलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित कार्य कार्यक्रमसँग लैजानुपर्छ सरकारको संरक्षणमा यो कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्छ सरकारका हरेक इकाइहरू यो भित्र जसले प्राविधिक ज्ञान दिनु पऱ्यो होइन बिउ दिनु पऱ्यो मल खाद दिनु पऱ्यो प्रावधि पोस्ट म्यानेजमेन्ट दिनु बजारीकरणमा मद्दत गरिदिनु पऱ्यो हामी त वित्तीय कर्जा मात्रै दिने स साधन दिने हो नि त कृषि विकास ब्याङ्क वा कुनै ब्याङ्कले दिने भनेको त कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्न ऋण मात्रै दिने हो अब ऋणको त्यो व्यवस्थापनमा हाम्रो भूमिका हुन्छ ऋण दिने हो बाँकी कुरा त अरू स्टेकहरूसँग जोडेका हुन्छ उद्यमशीलहरूले त्यही कुरालाई जोडेर लैजान्छ यही सब कुराको अहिले कृषि मेलामा हामीले अहिले अहिले विगत दुई वर्षमा हामीले लिड ब्याङ्कको फेरि भूमिका लियौँ गएको वर्षदेखि भनौँ गएको वर्षदेखि हामीले केही अरू ब्याङ्कले नगरेको पैसा ल्यायौँ हामीले उत्साहित उत्साह रूपमा हामीले कृषिमा फेरि लगानी वृद्धि गर्न सफल भएको छौँ त्यसैमा स्रोतसँग कार्यक्रम जोड्यौँ हामीले आफूलाई र यसलाई अहिले संस्थाको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने सोचले अब यसमा पनि हामी कति ब्याङ्कहरू आफूले पनि गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि अनुभव लियौँ र यसमा बसेर हामी यो अनुभव साटासाट गरेर आगामी दिनमा अझ यसलाई व्यवस्थित अझ सुदृढ कसरी बनाउने भन्ने कुरा नै यो मेलाको कृषि ब्याङ्कको सबै जोडिएको म मात्रै होइन अरू ब्याङ्क नोबेल ब्याङ्क पनि हुन्छ अरू ब्याङ्कहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा सबैजनालाई हामीले एक ठाउँमा ल्याउन खोजेको हो आजको दिनमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको कृषिमा लगानी चाहिँ जस्तो जिडिपीमा त ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट उसको कन्ट्रिब्युसन योगदान भयो कति लगानी हाम्रो आजको दिनमा अडतिस पर्सेन्टको पोर्टफोलियो टोटल पोर्टफोलियोमा अडतिस पर्सेन्ट मात्रै कृषिमा छ अडतिस पर्सेन्ट एकदम क्लियर छ एकदम अब हामीले हिजो हिजो अलि तल गइसकेको थियौँ अहिले फेरि हामी एग्रेसिभ कृषिमा गइरहेको छौँ हाम्रो लक्ष्य के छ भने कमसेकम हाम्रो फिफ्टी पर्सेन्टको हाराहारीमा पोर्टफोलियो एग्रिकल्चर अनि बाँकी फिफ्टी पर्सेन्टमा अरू पोर्टफोलियोमा जानुपर्छ कमसेकम यो हाम्रो व्यावसायिक योजनाहरूले हाम्रो हाम्रो दृष्टिकोणले त्यसरी त्यता डोऱ्याएको अवस्था छ यो अलि एउटा गुनासो अब भनौँ अब यहाँले कृषि सेक्टरमा काम गर्नु किसानसँग काम गर्नुहुन्छ अलि पहुँच गाह्रो छ भन्छ अब यो त स्वाभाविक हो पैसा त जनताको पैसा हो करको अनुदान हो यसलाई सजिलो बाँट्ने कुरा पनि होइन जसको जसले लिने हो उहाँमा उद्यमशीलता हुनु पऱ्यो उहाँहरूको नलेज हुनु पऱ्यो व्यवसायिक ज्ञान हुनु पऱ्यो बजार थाहा हुनु पऱ्यो मूल्य थाहा हुनु पऱ्यो तिर्ने कुरा हुनु पऱ्यो यो सबै कुराहरू यही सबै हामीले बुझाउनु पर्छ यो त्यति सहज कुरा होइन किनभने कृषि भने रहरले गर्ने होइन पेसाले गर्ने कुरा हो होइन त्यसैले यस्तो कुरालाई हामीले वित्तीय पहुँचलाई भोलि त्यो दिने अनि दुरुपयोग भएर उसले गर्न सकेन अरे प्रोजेक्ट फेल्यो भने अनि त्यसको समाधान के त उठीबास्तो गराउनु भएन त्यस हामीले कर्जा भन्ने कुरा त्यति सहज कुरा पनि होइन ट्रेडिङ गरे जस्तो यसो आज पसलमा सामान ल्यायो भोलिपल्ट बेचे जस्तो पनि होइन त्यसै यस्तो कुरामा हामीले नलेज र हामी सरकार निकायहरूको दृष्टिकोण क्लियर हुनुपर्छ नलेज ट्रान्सफर भएको हुनुपर्छ उसले भोलि बजार पाएन भने के हुन्छ होइन बजार कहाँ छ त सुनिश्चित आजको दिनमा हामीले कुनै चिज ठुलो स्केलमा उत्पादन गऱ्यो भने ल एउटा एउटा कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ धनियाँ उत्पादन गर्नु पऱ्यो हरियो धनियाँ एक ट्रक धनियाँ लिनु पऱ्यो भने कुन ठाउँमा हामी जाने त्यो व्यापारीले एक ट्रक नपाइकन ऊ त व्यापार गर्न जाँदैन नि हो हामीले बजारलाई कहिले पनि सम्झिनौँ के कर्जालाई मात्रै सम्झ्यौँ ऋणको पहुँच मात्रै सम्झ्यौँ उसको बाइब्याक सुनिश्चित त हामी सक्छौँ हिजोको दिनमा यस्तो कुराहरू हिजोका दिनमा अनुभव हामीसँग नि चियामा चिका चिया विकास निगम थियो त्यो परियोजना आफ्नो चिया त छ नि नेपालमा उत्पादन त हामी गरिरहेको छौँ त्यसको चाहिँ हामी कार्यशैलीमा हाम्रो कमी आयो होला जनकपुर चुरोड कारखाना थियो सुर्तीमा हामीले काम गरेका थियौँ जुट मिल थियो रघुपति र विराटनगर जुट मिल थियो यता आएर उखुमा थियो बिरगन्ज चिनी कारखाना हामी त्यो सेक्ट्रल डेभलपमेन्टमा थियो नि बाइब्याक थियो नि त उत्पादन गर्थ्यो त्यसको त बजार चाहिँ उत्पादन गर्ने ठाउँमा फ्याक्ट्रीमा आउँथ्यो नि त भन्ने खोजे कपासमा थियौँ भिगुटी कार कारखाना थियो छाला जुत्ता कारखाना थियो फलफुलमा हामी चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट हामीले हेरेका छौँ त हिजो हामीले यो गऱ्यौँ त्यसलाई हामी फेरि व्यवस्थित गर्न सकेनौँ किनभने उत्पादनको सम्बन्ध चाहिँ बजारमा पुग्दाखेरि प्रोसेसिङमा पनि भ्यालु त्यसै कारणले मूल यो आज अहिलेको मेलाले पनि मूल्य श्रृङ्खलालाई पनि इङ्गित गरेको छ हामीले त्यो दृष्टिकोणबाट अब सँगसँगै गएनौँ भने उत्पादन पनि प्राइस पाउँदैन सुनिश्चितता पनि अनि गुणस्तरीय भएन भने के हुन्छ क्वान्टिटी भएन भने के हुन्छ त क्वान्टिटी भयो बजार भएन भने के हुन्छ त्यस यस्ता कुरामा हामी अलिकति कहाँ चाहिँ हाम्रो चुक्छ हाम्रो क्षमता केमा हो त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो त्यो क्षमता अभिवृद्धिको लागि क्षमता त कृषि विकास ब्याङ्कले बनाउने होइन नि त ब्याङ्कले वित्तीय सहयोग मात्रै दिने ऋण दिने हो त्यो काम त अरू स्टेटले गरिदिनु पऱ्यो कि यो बहस जरुरी छ क्या ब्याङ्कले त दिने भने तपाईँ उद्यमशील हुनुहुन्छ तपाईँ डकुमेन्ट तपाईँ एक अनुभव तपाईँको आँट सबैलाई विश्लेषण गरेर ल तपाईँलाई दिएपछि कर्जा सदुपयोग हुन्छ सुरक्षित उत्पादन हुन्छ बेच्नुहुन्छ तिर हुन्छ हामी पनि खुसी हुन्छौँ किनभने जनताको तपाईँ हाम्रै छोरी समाजका पैसालाई लिएर हामी एउटा डोरबाट ल्याउँछ अर्को डोरलाई दिने हो अनुदान छ भने सरकार हामी तपाईँकै ट्याक्सबाट आएको पैसाहरू अनुदान पाउने हो त्यो त हामीले कमसेकम नमासिने गरी काम गर्नु पऱ्यो नि त्यसमै व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो भने त हामी फेरि ब्याङ्क चलाउन सक्दैनौँ होइन सरकारको चुनौतीहरूको बिचमा सरकारको कुनै न कुनै न कुनै कृषिको संयन्त्रले कृषिमा उद्यमशीलताको लागि केही न केही त गरिदियो न मान्छे यो नगरेको भए त यो पपुलेसनमा त सेन्ट पर्सेन्ट पपुलेसन ग्रोथ छ इम्पोर्ट पनि बढेको छ मान्छेको आय शक्ति बढाएको छ नि त विदेशमा गएको छ उहाँहरूले आएको के सिधै उहाँहरूले घरमा पैसा राख्ने होइन नि त रहर मेट्ने होला नि त मिठो खाउँ भने होला बजारमा पाएको मिठो खाएको होला मिठो लागेको होला पहिलो रहर त मेटिरहेको हुन्छ उहाँहरूको आवश्यकतालाई त्यो त भइरहेको छ नि अहिले हामी ब यो ओपन मार्केटमा हामीले खुला बजारमा त इम्पोर्ट पनि हुन्छ एक्सपोर्ट अब हामीले क्षमता राख्नु पऱ्यो कि हामीले केमा एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ केलाई इम्पोर्ट कम गर्ने त्यो त नीतिगत रूपमा यो कार्यक्रम छ यो पकेट एरियामा छ यति डिमान्ड छ यो डिमान्डमा चाहिँ वित्तीय सहयोग पुग्नु पऱ्यो जस्तो अहिले प्रक्षेपण भएको छ नि तेह्र पर्सेन्ट हामीले चाहिँ कृषिमा पुऱ्याउनुपर्छ ब्याङ्कले तेह्र पर्सेन्टको प्रावधानभित्र काम गरेर त जरिजाने पाउँछ नि त यदि हामीले गरेनौँ भने त राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्छ त त्यो तेह्र पर्सेन्ट गर्नमा ब्याङ्कहरू चुकेको छ कि छैन हामीले त्यो जुनले तेह्र पर्सेन्ट हिजो गर्न सक्नु भएन उहाँहरू हाम्रो संस्थासँग आबद्ध भएर हाम्रो चाहिँ बन्डहरू हामीसँग सहकारी गरेर जानुहुन्छ हामीलाई पनि स्रोतको आधार भयो स्रोत नभइकन कार्यक्रम मात्रै गर्न सकिँदैन स्रोत सँगै ल्याउनुपर्छ यो दायित्व हामी सबैको हो कि स्रोतको सुनिश्चितता र सजिलो सस्तो र सहज रूपमा सस्तो रूपमा स्रोत आएन सस्तो ब्याज दर दिने भयो होइन यो सबै कुरामा हामी हामीले सिधा गफ गर्नु र काम गर्नुमा फरक कुराहरू हो त्यसलाई अलि व्यवस्थित रूपमा हामीले एउटा लक्ष्यसँग काम गर्न सक्यौँ र यसलाई चाहिँ सानो मुलुक छ हामी सबै स्टेकहरू मिलेर एक ठाउँमा अहिले किन कृषि मेला गऱ्यौँ त जरुरी थिएन नि यदि व्यवस्थित भयो त आफ्नो काम गरिरहेको थियो यही सबै कमी कमजोरीलाई हामी त्यहाँ चाहिँ अलिकति केलाउँ हाम्रो पनि प्रयासले त्यो यो हामी आयोजक जति यसमा चाहिँ लागेका छौँ उहाँहरू सबैजनाको एउटा धारणा के छ भने यसमा यो कमी कमजोरी र भएका अहिलेको प्राविधिक कुराहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गरेर उहाँहरूलाई नलेज ट्रान्सफर गरौँ त्यसले गर्दा त्यही क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन बढाउनुहुन्छ बिउका कुराहरू होला होइन पोस्ट हार्भेस्टिङका कुराहरू होला स्टोरिङ स्टोर गर्ने कुराहरू हामी हामी बिउ हामी कति इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ बिउमा खर्च गरिरहेको छौँ त्यो हामीले पनि हेर हेर्नु पऱ्यो कतिमा बिउमा हाम्रो पैसा गइरहेको छ कति खाद्यान्न ल्याइरहेको छ ल ठिकै छ हाम्रो कुनै खाद्यान्न हाम्रो क्षमताले उत्पादन पुगेन भने हामी निर्यात गर्ने वस्तु त होला नि हामीसँग त्यसमा अहिले पूर्वाधारहरू पनि तयार भइरहेको छ धेरै ठाउँमा बाटाहरू खुलेका छन् रोड कोरिडोरहरू छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भइरहेको छ अब त्यो सबैलाई हामीले यता उताबाट मान्छे आउँछ भने यताबाट सामान जाने उपाय लगाएर गर्न सकिने कुराहरूको पनि धारणासँग हामी काम गर्नुपर्छ र यो सोच चाहिँ हामीले यो सोचले आजैको आजै रिजल्ट आउँदैन कृषि भनेको यसले जस्तो तपाईँले पोखरी खन्नु पनि माछाको पनि उत्पादन समय लाग्छ एउटा कुनै एभोकाडो किवी गर्नुभयो ओखर गर्नु त्यसले पनि टाइम लिन्छ तरकारी मात्रै आजको केही समयमा उत्पादन हुन्छ त्यसै कारणले हामी यस्तो कुरामा अलिकति छलफल गरेर हामी कमजोरी हामीभित्रको कमजोरीहरू अरू साथीहरूको कमजोरी सबै कुरालाई एक ठाउँमा कमसेकम विश्लेषण गरौँ छलफल गरौँ र यसले भोलिका दिनमा बजेट कार्यक्रमलाई हामी सपोर्ट गर्न सक्ला नीति बनाउनेलाई सपोर्ट गर्ला तपाईँ सञ्चारकर्मीले सही सूचना पाउनुहोला तपाईँले सही जानकारी दिनुहोला हामीलाई पनि घचघचाउनु होला भन्ने अवधारणाले यो कार्यक्रम राखेको अन्त्यमा अब मेलामा आउनुहोस् भनेर केही सन्देश दिन चाहनु म चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने यो एउटा राम्रो प्रयास हो चितवनको मध्य केन्द्र जो चाहिँ पूर्व पश्चिमको सबैको सेन्टर उत्तर दक्षिण सबैको केन्द्रबिन्दु छ त्यहाँ चाहिँ हामी यो नौ गतदेखि बाह्र गते यो कार्यक्रममा मैले चाहिँ अब उद्यमशील व्यक्तित्वहरू जसले केही काम टेक्नोलोजीमै काम गरेर होला तर उहाँलाई बजार यो कुरा थाहा छैन भने उहाँहरू त्यो प्रविधि रूपमा अहिले डिजिटलाइजेसनको समय छ किसान पनि डिजिटलाइजेसन हुनु पऱ्यो नि त उहाँहरूलाई कसरी टेक्नोलोजीमा ट्रान्सफर गर्ने त आफैमा चुनौती छ नि होइन मोबाइल त अहिले सबैसँग छ त्यसै कारणले भुक्तानी घरमै बसेर बेचेर कसरी लिने बजारको मूल्य कसरी थाहा पाउने वेदरको कसरी थाहा पाउने यी सबै कुराहरू प्रविधि मैत्रीहरू पनि नलेज कोहीसँग तयार गर्नुपर्छ उहाँहरू पनि आउनु पऱ्यो कोही इच्छुक हुनुहुन्छ म म जिज्ञासु छु म कृषिमा चाहिँ अलिक काम गर्न खोज्छु ठुल्ठुलो स्केलमा गर्छु सानो स्केलमा गर्छु उहाँहरूलाई पनि भयो आफूसँग भएका ज्ञान सिपहरूलाई बाँटेर छलफल गरौँ र नीतिमा नीतिगत रूपमा नै हिजो अनुभव यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो वा नीतिगत रूपमा काम गर्ने जति पनि सरोकार निकाय हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मीहरू होइन जसले सूचना सबै ठाउँमा पुर्याइदिनु सक्नुहुन्छ उहाँ सबैलाई आह्वान छ सबै सहभागी हुनु सबै मिलेर यसलाई कार्यक्रमलाई पूर्ण सफल गरौँ मेरो यही अनुरोध छ धन्यवाद हस् आजको निर्धारित समय सकिएको छ हामी फेरि यसमा सिओ साहबसँग श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामी छलफल गर्छौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार ल सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने ल सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला अब नगरौँ अबेला लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउने पर्ने लहलाए बाली पो कृषक हाँस किसान हाँसे पो विश्व बाँच्छ कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला अब नगरौँ अबेला बैङ्क किसानसँग किसान बैङ्कसँग